Tu peux maintenant lever tes mains et tu peux fermer tes yeux. Chante avec nous ce refrain. Et le plus simple, tu vas forcément faire ces mimes. les. Les, les. C'est simple à chanter, non Est-ce que tu peux le faire avec nous Chante-le avec nous ensemble. Fais-le encore fort là où tu es. C'est les, les, les, les, Encore deux. Fais-le à plein de gossiers, comment zambela kembo aye na kati ya bato na ye akitina tempelo na ye tosepela zambela nkembo aye na kati ya bato na ye akitina tempelo na ye Do Sepela. Répétez-moi avec nous. Sambenanke, Sambenanke, mo aye. Ah. Sakati abato naye. Hakiti nan tempelo. Hakiti rassure Assure-toi que l'on est comme Sois rassuré. Et comme déclare va arriver. Encore. Oh. Si tu te chires, Ce que tu déclares à haute va arriver en cet endroit. Relais les chante-le. Ce que tu déclares va t'arriver. Déclare we will welcome. Jesus, we welcome. Elle déchire les cieux. Elle déchire les cieux. J'aime ta présence. J'aime ta présence, Yahweh. Elle déchire les cieux. Est-ce que tu aimes ta présence aussi? Oh. de loleko pasuka lelo un bakoni yango